ugira uti <laughs> none se ubibona gute eh? umugabo eh. akwiye kunywa igikoma cyangwa ntabwo akwiye kukinywa none se none se byeri ari byeri yego ari fanta yego ibyo ari amata yego bitaniyehe n'igikoma amakuru amakuru amakuru ni meza njyewe tubibwira izina bwajya ukivuga izina icyo nzi cy'ikintu ndi bari guhita batangara bo ubwabo banza wivuge mu mazina ah, harahiye <laughs> izina ni harahiye Wagwan, ladies and gentlemen, allow me to introduce my way, of course, it is ML Live, the L-I-V-E, T-L-I-D-I-E, I got you covered, karabaye uno the baddest, aka ye baba we, birumvikana ntangiye mvuga ibigambo byinshi cyane, impamvu icyo tugiye gukora n'ahandi tugiye kuhatwika hara hiye, bitewe n'umuntu turi kumwe nawe live hano kuri Yero TV, reka mbabwire mukore subscribe kugira byose birusheho kugenda bimeze neza, mwabantu mwe mukurikiye Yero TV kuri uno munsi, ibintu byose bigiye kuba ari ubunyonyose, ibintu byose bigiye kuba ari uburyohe today, kubera ko umuntu nabazaniye kutoka Musanze, kutoka hehe Musanze ngira ngo mwese mwahumvishe cyane turakwakiriye mwene data eh, nanjye ndabashimiye cyane amakuru amakuru amakuru ni meza ngehe tubibwira izina bwajya ukivuga izina icyo nzi cy'ikintu ndi bwumve bari guhita batangara bo ubwabo banza wivuge mu mazina eh, harahiye <laughs> izina ni harahiye ubu ngubu ni ryo zina rihari ku nitwa nziza tewosi eh, kadubaye kutakongeraho se cyangwa tukavuga nziza teosi <laughs> ni amazina niyo mazina uyabona kuri burandi ariko mhm. kuri yutube wongeraho dubayi kuko dubayi ni izina ryanjye ni izina ryanjye rizwi mu myaka makumyabiri ah! kuruta andi mazina yose izina dubayi eh, ariko kuri burandi hazaho nziza teosi eh. kugira ngo kubera ko iyo ushize muri yutube ugashaka ukandikamo dubayi hazaho umujyi ntabwo hazamo umujyi ukabona ari akaba ari byo ubona yego iyo wanditsemo nziza tewosi biza bimeze neza ok nziza tewosi dubayi noneho bigahita bibakoresha ariko wenda uraza kubidusobanurira nziza impamvu wise dubayi niba ari uko wenda watembereye dubayi cyane byose uraza kubitubwira nta kintu kiganiro ntabwo ari umujyi eh. Eh, ni dubayi ni izina ni izina eh. ni izina nkubwiye ko ndimaranye imyaka makumyabiri ishobora mm. kuba nararyizwe ntaramenya n'iyo dubayi kwibaho eh. eh, kandi si uko wenda zari zo ndoto zanjye ko nzageraho dubayi nta byariho ni izina eh, nta kibazo noneho ah. hanyuma noneho batangiye utubwira ngo ni harahiye harahiye hatwika noneho sasa ewana udukubitira kuri ya mirongo twumve koko bumve neza ko uwo turi kumwe nawe ari we bazi Ah, sinzi niba dutwika cyangwa se turirimba harahiye njye ntabwo nkunda gutwika eh, ntabwo nkunda gutwika ahubwo ahubwo ibikorwa byanjye nibyo bitwika eh, naho njye ntabwo nkunda ibintu byo gutwika ubwo birumvikana neza abantu eh. benshi nzi ngewe nigeze kubona ku masitasi y'abantu nanjye nigeze kugashyiraho ndimo ah. ushobora kuba ibyo ari byo byose udukurikiye muri aka kanya uzi indirimbo yitwa harahiye indirimbo baririmba ngo harahiye yituririmbiraho babanze bumve neza koko uwo turi kumwe ari we harahiye harahiye aha abagabo bamenya uburyohe bw'igikoma aha abagabo bamenya uburyohe bw'igikoma harahiye harahiye aho umugabo asiba icupa atari umudive harahiye harahiye aho umugabo yambarira ibicocera aho yambariye inkindi yewe wasi we basi sori reka mbanza nihane ubone wiyuburure yewe wasiwe basi sori reka mbanze ry'inkoko ubone wiyuburure yewe wasiwe basi sori dore uraryoshye mbabarira mbanze ngo tomereho <laughs> That's what's up ladies and gentlemen watching Yero TV nuko nguko tubigenza nuko nguko yinjiyemo harihiyemambu twamutumiye muri kano kanya kugira ngo tubwire byinshi ku bizame bwe cyane cyane ko ubungubu amaze kuba icyamamare ku bantu benshi ku ma instagram ibyamamare njya mubona ku ma status y'abantu benshi njya mubona bamupostinga ariko no munsi ya TV twamuzanye kugira ngo atubwire byinshi ku buzima bwe atubwire byinshi ku hantu yaturutse by'umwihariko atubwire ku ndirimbo harahiye no ku ndirimbo nta myaka ijana zabaye trend byahatari by'umwihariko reka nkubwire ngo harahiye niyo nshya aheruka akunda kwifashisha amaterme agezweho cyane byatari akunda kwifashishwa ba Rokiba Junior Giti n'abandi batandukanye turakwakira no sasa by'umwihariko kuri Yero TV aha eh, ni ukuvuga mhm. nziza teosi tewosi ni umusore ah, ibabuze umusore ubwo nirinze kuvuga ngo umugabo nabuze umusore ushobora kubivuga mu rundi rurimi rwumvikana ni umuhungu eh, nk'ibyo uvuze ngo ngo imvugo zigezweho mhm. reka mbivuge mu nyito zigezweho ni umuhungu kubera ko eh. Eh, ndimo ndava mu baminere nzamuka njya mu ngera ahandi hantu h'abasaza ariko batarubaka ingo ariko b'abasaza eh, ubu uri umuhungu ni umuhungu ariko ntabwo ndinjiramo neza eh, <laughs> ntabwo eh, uraba umuhungu neza ariko ndagiye nenda kwinjiramo cyangwa nawe yayatera imena nta gikwe n'ubundi nk'uko wayiririmbye ah, uri kuyikurikiza tu n'ubundi warayiriribye mm. kuvuga nta gikwe ah, dukunze kubivuga cyane ntabwo njye ndirimba mhm. nkora gospel mu buryo busanzwe gospel ziratandukanye hari gospel zishobora kuba zikangura abantu mhm. hari gospel zihimbaza donko z'amashimwe hari gospel zisaba mhm. hari gospel zihumuriza imitima ibyo byose ndabikora hakaba n'indi gospel navuga e, yasiriza ku ibuye gospel ibwira abantu kuri ibwiza abantu kuri niba ari ukurimbuka uzarimbuka nkabikubwira akubwira ngo ibyo urimo uzarimbuka niba utagira utakoze ibi ngibi mm. izakurya none niba utubwira ngo harahiye bwiza ngo tuzahatwika mpaka ah, ni ukuvuga eh. ziriya ndirimbo zirimo zirimo zirimo ibice bitatu yego hari igice gikurura abantu kugira ngo baze bumve mesaje ubabwira udutere nyine tw'iki gihe tugezweho eh, ni ukuvuga icyo gice kirakurura umuntu eh. kugira ngo umuntu wese aba atantive yo kumva icyo kintu niba bavuga ko mizike ari uburyo bwo umuntu afata agakombina amajwi ku buryo buryoheye amajwi mm. buryoheye amatwi y'abantu eh, ni ukuvuga ubwo buryo wafashe ugakombina amajwi yawe nibyo wavuze mhm. wabikoze ku buryo biri bukurura abantu nibyo bituma tubona indirimbo nka harahiye nta gikwe eh. noneho twe muri ntuza muri muri muri muri gosipo niko mm. nabivuga mm. Eh, ugerageza uragerageza gukora cya kintu ukoresha ubuhanga yego ndafata ibintu kuko iriya njyana icyo bivuze iriya njyana iririmba ibintu biriho yego ese niba niba umuntu aza akaririmba agafata bibiriya yego akaririmba ngo abegiputa ngo muri israheli ngo abegiputa ngo mose ngo agire ute ngo abisiraheli ngo barakubitwa bagira ute ngo nyuma ngo barambuka eh. waririmbye biri si ibintu biri aho ngaho kubera iki njye naje noneho rero <laughs> njye naje nkoresha made in rwanda eh? naje ni ukuvuga eh. njye naretse gufata biriya ibyo ntanazi njye ndaza noneho mfata ibintu nza hano mpita nzanavuga ngo navuze ngo nta nta myaka ijana nta gikwe nta buradishawa abandi bararira ngo ubuzima burakomeye dusaziye mu mashuri ni ukuvuga njye nahise mvuga none ibyo ndi kure ibihari ni ukuvuga ako kababara abandi barimo n'ahangaha hari abandi bari mu kantu ibyo wavuga biri reyaliti uriho wahagarara bihari biri aho ngaho eh. purukwapa ndi bujye gufata nkajya gufata ngo mose muri egiputa ntanahazi bigatuma ukoresha terime za made in rwanda kubera iki ntakoresha ibyo kuko ibyo uvuga hmm. kuvuga ngo mose gutya aragenda hmm. ntawe bitaniye no kuza ngo afate ibiri hano byo mbona bipfa kuba bitarimo kuko ikintu nirinda eh, muri kugira ngo ntaza gutambikira nkayoba nkava muri kariyeri ndimo hmm. ndirinda imvugo ishobora kuba yasesereza umuntu runaka imvugo ishobora kuba ishobora kuba itarimo indangagaciro na kirazira yego izo mvugo nkazi imvugo itampesha ishema mu bantu yego imvugo donko imvugo itabereye umunyarwanda iyo mvugo ndayifata nkayikuramo ariko nugenda uzagenda usange ubu ngubu n'umusaza asigaye avuga ngo harahiye kuko harahiye ni ijambo rigari hmm. harahiye buriya ufashe ushobora gufata indirimbo si indirimbo ivuga iki bisobanuye mm. eh? iki harimo harimo harimo amagambo abiri gusa ijambo riri hano gutya n'irindi riri inyuma eh. ayo magambo uyafashe ahita aguha mesaje y'indirimbo ukagenda ukicara ukagenda eh, ukishakira ibyo ushaka wowe ugatangira ukaza ugafata kariya gace k'imbere ngo harahiye ugafata ibyo mm. wowe wavanyemo inkoko basi sori mm. ariko ntuzi ibyo ari byo ntabwo ugeze wumva uvuge se mesaje irimo hano ni iyi umuhanga hari umuntu umuhanga mu muziki araza agakurura agakuramo iri jambo agakuramo amagambo abiri yego indirimbo kuko mesaje y'indirimbo ishobora kuba ari n'ijambo rimwe ariko ubutumwa nyine bukagera kuri ba nyirabyo nyine ubutumwa nshobora kuza ngiye kuririmbira umukobwa ndagukunda nkaririmba mhm. ndagukunda ndagukunda inshuro magana atatu <laughs> zikarangira eh. iyo ni indirimbo eh. kandi ifite ubutumwa ubutumwa ari ndagukunda yego ntabwo umuntu hari azaza akubwire ngo nakoze ngo indirimbo ya kilometero ike ngo ijambo ku rindi ngo mpindura ngo ubwo ngo aha ah. iyo ni eh. indirimbo babikoze ku buryo buryoheye amatwi yego kandi ijambo inshinga irimo irumvikana ni ndagukunda puwentere nta kindi yego ubwo noneho niba udukubitira nta myaka ijana ntaki harya baravuga urerima nta myaka ijana ntaki eh, iyo hari iyo ntangira ndirimba buriya ubuhanga buba burimo kugira ngo donko ni eh. ukuvuga mm. irindi ndirimbo ari nta myaka ijana ari njye ndi kubivuga bwa mbere ntago njye nabiririmba sinanabikora Eh, ari uri kuririmba ngo nta ah, myaka ijana ariyo terime ariwe yizana ari njye ndi kuririmba kuri ndetse nk'uko ukunda gukoresha amaterime y'abandi we nta terime yawe ntabwo ziriya ari terime z'abandi nta terime y'umuntu nta terime ni ukuvuga mm. tuvuge urabivuze mm. ndabivuze ndabivuze ndabivuze njye mm. biriya bintu byose mbiririmba ntabwo mba nzi ngo ni uyu wabikoze ariko nyine zino teremezi birazwi cyane ko nta myaka ijana ari iz'aba juniya giti baruki umva eh. nk'ubwire eh. buriya sizi impamvu abantu batajya bemera ukuri we umuntu aba ari hariya azi ko akomeye ku rwego rwe yego ariko ntago ntago bivuze ko kuba ukomeye ku rwego rwawe bivuze ko hari undi muntu ukuzi ariko ba barakomeye na ba giti kubera ko oya ntago aricyo nshatse kuvuga eh, eh. ni ukuvuga mm. iyo terime nge ntago ntago mbizi ko ari iya nta nubwo uzi aho yavuye ya eh. wayikuye se basi ucyumva eh? bwa mbere harahiye nta myaka ijana none se umuntu kubivuga yego ndi kubivuga ariko ngenzi nabikuye nzaho byavuye nabikuye muri sosiyete ntago nabikuye ku muntu eh sosiyete barabivuga ahantu hose nyira ahantu hatandukanye kuko ndirimbo kwivuga iravuga ngo nta myaka ijana nta gikwe nta kintu nta bradisha nkagera ahantu hanyuma message ahantu umuntu ahita afatira ibyari eh. abandi bararira ngo dusaziye mu mashuri bivuze ko inkuru nari ndi kuvuga ni abandi ntago ari iyanjye yego urumva nta nubwo nandi kubishyigikira ahubwo nandi kuvuga uko abantu bari kuvuga yego nta myaka ijana nta kintu nta kintu ahantu ngo abandi barari ako kantu katajemo eh, ya nkuru yaba ibaye iyanjye eh. kuko kuvuga abandi nyir'ubwiyo nkuru bibaye abandi bivuze ko ya nkuru ifite abantu ibyo abantu bari kubivuga yego ni wowe uri kuvuga ibyo abantu bari kuvuga uri kuririmbira abandi bantu mbese eh. hanyuma se muri harahiyeho ubwira abantu te harahiye ngo nabwo buri kubwira abandi ririya ririya jambo ryo ririya riri gorobari ijambo harahiye riri gorobari mm. ni ukuvuga ibintu tuvuge ibintu bishobora kuba bimeze neza mm. iyo ukoresheje ijambo harahiye ibintu bimeze neza ni ibintu byakurenze iyo hahiye ubwo ushatse kuvuga ko ibintu byakurenze eh, eh. ubwiye umuntu ngo haza noneho kuwa kabiri hazasha ba bantu bazaza hazasha <laughs> ngo hazasha eh, kuwa kabiri noneho bazateka ibi n'ibi hazasha urumva korona eh, bongeye bafunze bafunze guma mu rugo yagarutse harahiye mm. hagiye gusa <laughs> ni ukuvuga eh. harahiye ni ikintu kivuga ikintu donko eh. kirenze ubwenge cyangwa se kirenze uko twabitekerezaga nibyo bishatse gusobanura ubwo nawe nicyo kintu waririmbyemo nyine cyabaga cyarenze ubwenge niba abagabo ni ukuvuga mm. mu kuririmba kwanjye niba navuze ngo abagabo bamenya uburyohe bw'igikoma yego iyo dufashe bibiliya tugasoma cyangwa se tukajya mu bitabo tugasoma amateka dusanga abagabo badakunda igikoma se ah, ah. eh. dusangamo inkuru nyinshi z'abantu bababajwe cyangwa se babaye cyangwa se babayeho mu bihe bigoye batanywa igikoma oya ntabwo ari ibyo bisobanuye eh. babayeho mu bihe bigoye nibyo navuze ngo hari ubuhanga bw'umwanditsi n'umuhanzi hari ubuhanga bwiwe afite butandukanye n'ubw'abandi bantu bumva ngaho dusobanurira ko ngako twumva ukuntu nyine abagabo nyine bamenye uburyohe bw'igikoma nyine harahiye umva icyo kintu rero hmm. ni ukuvuga hari inkuru zimeze zityo zivuga ibihe bigoye byigeze bibaho abantu bakarya ibyatsi nk'inka ba samusoni bakarisha ubwatsi ibyo biriho biriya mbiririmbye eh. ndirimbye ngo samusoni gutya mhm. kavuga ko yarishije nk'inka eh. biriya kubera ko abantu basomye biriya bavanga umukirisitu rwose ngo amen kandi uwo samusoni ntibamuzi ntibamuzi nta n'umuntu umuzi gendaje noneho njye hano muri sosi hano muri made in rwanda abantu igihe urabizi ko batanywa igikoma ya covid oh eh. yabayeho hari abantu benshi batazi igikoma kimera gite abantu bari mu rugo barakinywa barakinyoye bamwe noneho bakajya banakirwanira noneho inarangiye bavuye muri guma mu rugo eh. barakomeza barakinywa kirabaryohera <laughs> abagabo baryohewe n'igikoma ese akabazo k'amatsiko wowe eh. bimeze biturakinywa cyangwa ibiki igikoma eh. ngese ko ntari umugabo ko nakubwiye ko ndi umuhungu w'umusore ntabwo ari umugabo abagabo nibo bakinyweye ubwo njye nari nsanzwe cyari kisanzwe cyemerewe nari nsanzwe cyemerewe <laughs> waranakinywaga oya wivuga ngo warakinywaga ngo unabiseke uri umuhungu umwana abo ngabo ntabwo bavuzwemo hariya eh. bo baracyemerewe bashobora kugusanga wenda uri nk'ahantu wiga nk'ahantu bagasanga ukomba n'isafuriya ibyo ni ibisanzwe eh. umaze kuba umugabo nibwo tumenya bimeze bite ariko ubu ngubu mm. igihe utaraba uwo mugabo mhm. wakomba isafuriya wagira uti <laughs> none se ubibona gute eh? umugabo akwiye eh. kunywa igikoma cyangwa ntabwo akwiye kukinywa ibyo ngibyo n'indi kontekisi eh. icyo naririmbye nuko bamenye uburyohe bwacyo ngatubwira uko ubyumva banywa iki abagabo banywa iki ko umugabo anywa igikoma cyangwa ntibikwiye kakinywa none se hari nk'abaciye amabere hari inka abaciye amabere kunywa igikoma aramutse akinyweye ubwo nyine uri ku ruhe ruhande umugabo akwiye kukinywa cyangwa akwiye none se none se byeri ari byeri yego ari fanta ibyo ari amata bitaniye he n'igikoma eh, bitaniye igikoma akenshi igikoma bakunze kuvuga ko ari ak'ababyeyi ak'ababyeyi hmm. none se niba niba uwo mugabo nawe ni umubyeyi ariko ni umubyeyi ariko eh. w'umugabo nyine akenshi oya icyo wongeyeho ngo w'umugabo gikure <laughs> wavuze ko ari ak'ababyeyi akenshi iyo umvuze umubyeyi hari igihe abantu benshi bahita bumva umugore bayida none se niba tuvuge kera hmm. hari ibintu byariho ariko akenshi wasanga sometimes ari nk'ubusambo bikaba bizwi ko nta mugore urya amagi nta mugore urya inyama iyi n'iyi abantu bamwe bashaga ku bwari ubusambo ku ruhande rumwe <laughs> ubwo bivuze ngo no mu minsi ishize korona itaraza abagore bari ibisambo kuko bikubiraga igikoma se ntago mvuze ngo hari umuntu wari igisambo mvuze ngo bwari ubusambo <laughs> eh, kuko eh kuko hari ukuntu uvuga imvugo urikoresha ah. bikaba bibaye ibindi ariko none busambo mm. bwari bufitwe n'abantu kandi eh, nubwo ntago nzaba bari bufite ariko bwari <laughs> kuko ni nk'uko ni nk'uko umuntu yakubwiraga nguraye mu isekuru ngo wahinduka umukobwa mm. wahinduka umuhungu mm. ibyo ni ibintu byariho bimeze bityo bimeze gutya ariko byabaga bifite hari nk'ikintu bishaka gukinga bamwe eh. Eh, bigasa nk'aho birekuye bamwe mu burenganzira runaka abandi bikaba ubwo nta kibazo iyo myumvire ya kera tuyihore n'abagabo ibyo ivuga by'igikoma ni biki eh. ni nk'uko wavuga ngo gusanga wenda um-, umugabo ari koza umwana ngo ni amahano <laughs> ntabwo ari amahano none se nkubaze ngo byari bikwiye urambwira gute <laughs> ngenda gusubiza ko umubyeyi nyine nk'uko umugabo ari umubyeyi nawe eh. akwikorera umwana none se icyo gikoma cyo akinyoye atacuza abana byo bitwaye abagabo bajya binywera agakoma hejuru cyane ugishoboye <laughs> uwo kigwa neza azakimwa n'ubundi ntiwakimubuza kuko bamenye uburyohe bwacyo eh. ubu bararyohewe koko eh. cyakoze yesite bose noneho reka twiwenda iyo ndirimbo turaza kuzigarukaho inyuma hanyuma waturutse musanze urugendo rwari rumeze gute mu ncamake wenda nk'utuntu twakorewe mu rugendo rwawe ugera hano i kigali kuri ero tivi hano kwa ndamage niho dukorera eh, ubu uraje pe kuri ero tivi ubusanzwe ntabwo mba muri etaje mhm. ikintu cyangoye kuva musanze kugera ahangaha ni urugendo nakoze nzamuka nurira hano ngera aho mukorera hano muri etaje eh, muri etaje nirwo rugendo rwa <laughs> eh, nicyo kintu cyari cyari kigoye eh, ibindi byose mm. ako buriya nka gosipo ukora iyi ngiyi irimo harahiye nta gikwe abantu wenda mukorana mu rusengero musengana biba bimeze bite ah. bayakira gute gosipo ukora bayibona gute bo ngewe ntago ntago nkorera urusengero yego icya mbere ni uko ibyo ndirimba mpamanya n'umutima wanjye icyo ni cyo cya mbere icya kabiri nkabona mu kwizera kwanjye ntacyo byahinduyeho muri njye naho kuvuga ngo abantu hmm. indirimbo runaka tuvuge ubu kuri yutube hariho amavidewo nk'umunani icyenda hafi aho ntabwo nibuka hmm. ariko hmm. mfite arubumu nk'ebyiri zimaze igihe zitwa ko ari izo mu badive tuvuge zifite indirimbo zirimbye kuko abadive afite uko ntuza baririmbamo gutya ku buryo utayijyana ngo ujye uyijyane kuri radiyo runaka bayikine kubera uburyo ikoze eh. ni ukuvuga iyo ushaka indirimbo uburyo ikozemo yego ishobora gufavoriza gutuma uza itanga abanyamakuru bayikoresha hirambira abantu kandi kuko radiyo ntabwo yumva ntabwo ari radiyo y'abadivesi radiyo y'abakatolike si radiyo y'abapentekoste ni radiyo y'abaturage iyo radiyo rero ugomba gushyira ugomba gukoresha uburyo eh. umuntu yumva eh. akumva ntahita akumva mu idini runaka akakumva nk'umuntu niba ari gospel nyine ni gospel yego niba mbyumva hmm. neza ubwo n'ubutumwa ubundi ririmba bugenewe abantu bose niba ukeneye iby'idini runaka genda uririmbire mu iryo dini ufate ibyo uririmbira ufate gitari uririmbe ariko aka karimba bagashyira mu rusengero bagakinayo nk'urugero nk'iriya nta myaka ijana eh. barayikoresha hari abayikoreshaga gutya umuntu akayifata wenda suwata akayifata kuko iriya yari ifite ubutumwa bwihariye yari ifite ubutumwa bugeneye yari gosipo gosipe ariko ifite ubutumwa bugenewe bugenewe nk'urubyiruko n'abandi bantu donko muri rusange rubakangurira ikintu runaka bitewe na situwasiyo mm. ni ukuvuga iriya ndirimbo yakoreshejwe n'amadini menshi ari kwamamaza ko yagize uruhare mu kwamama gukumira gukumira eh, n'ibiki n'ingamba n'ibiki eh. barayikoresheje bari mu mapubulisite yabo mibi rwose bari barifuri kuko nta kibazo yari iteye iyi ngiyi rero harahiye eh. Eh. ni ukuvuga gospel zose ntabwo ushobora kuzicuranga mu rusengero birumvikana kuko niba turi mu gihe cyo kuramya hmm. hari indirimbo zo kuramya eh. niba turi mu gihe cy'iki mu rusengero hmm. ni ukuvuga ba bantu bo mu rusengero nibo bazi yicuranga ariko barayicurangira kuko mu rusengero ntabwo ari ngombwa ngo mugende mujye mu rusengero banza urebe ese icyo kintu wakoze hari umuntu wo mu rusengero wayumvise ikarangira akanandika akanandikaho komenti gute akavuga ati ni sawa eh. cyangwa akandikaho iki komenti eh, hari nk'umuntu mm. ujya kubona ukabona nk'umuntu mm. utari mwaho ngaho muri abo ngabo mm. niwe akandikaho ibintu yiboneye kuko abantu eh. ntiwabuza kwandika ibyo babonye ariko ukabona nk'umuntu wenda yanditseho ukabona umuntu wenda ni swat akorera abantu bari ntago bari muri ba bantu bo mu rusengero ntago bari muri ba bantu kuko hari abandi bantu bo hanze baba bibereye aho ngaho mm. umuntu hari umuntu hari abakontere babaho we akaza atari uko atumvise gutya ngo anagira ate mm. we akaza gusa aje gutanga ntuza itandukanye yagasha itandukanye na bya bindi iyo komenti uyibonye uraseka ukicupa kuko ntabwo abazi impamvu uririmba ntabwo azi impamvu wagiye mu muziki ntazi n'impamvu waririmbye iyo ndirimbo agatekereza uko kuririmba eh. nyine muri ubwo buryo ukoresha n'amaterime muri sosiyete azwi cyane by'umwihariko mu rubyiruko kaje gute Ah, sinzi niba nakubwiye ikintu neza mm. nakubwiye ngo jye ndaza ngafata mm-hmm. kuko uricara uricara icya mbere iyo uhora iyo umuntu uririmba ufite iyo mpano yego ariko watangiye kuririmba ryari mm, ku myaka ku myaka itanu imyaka gutyo mbese mbaye mm. kuko nasanze mu rugo habakora nyikuriramo yego Eh, iwanyu habaga korari habaga korari wenda yaje kuvaho nyuma abantu babaye bakuru iyo mugiye mu rugo mu rugo eh, cyangwa mu rugo mu rugo gutyo eh, haba korari ari iya famiye burimo abafamiye famiye yanyu yari korari ikagiza n'abandi bantu bo ku ruhande batuye hafi ariko ari iya bakaririmba harimo n'abavandimwe buri iwanyu muri nka bangahe twari benshi twari nka twari turenze korari ah, ah, ah, twari turenze korari ariko bose ntago urumva hmm. ntabwo abantu bose mm, babyiyumvamo gukomeza kuririmba eh, mushobora kuvuka ugasanga muri nka wenda muri batanu none ubu niwe wenyine wabikomeje ah, mfite mfite peti furere ariko we ari ku yindi revo niko nabivuga eh. ya ni umwana nemera yitwa sitanza sitanza eh, mama afurika niba uyizi ya Eh, uzamutuzanira turi <laughs> oya ntago urumva akora we aririmba indirimbo donko z'ubwo twazivuga gute hmm. ni iz'ubutumwa zisanzwe donko zo mu buzima busanzwe muri society zo guhuza society ntabwo ari hmm. iza gospel si gospel si secure waririmba uzi nk'indirimbo yitwa irya mukuru irya mukuru riratinda ntiriharya niko guca umugani mu kinyarwanda nakwivuga iyo ngiyo <laughs> hari nk'indirimbo ya mama afurika mama ari musanze se eh, yaba arimo hano muri anakorera hano kuri sitidiyo kwa bob eh, no kwa medibiti eh. no kwa nogisi nabo tuza bazatuzana ubundi nawe dusuhuza tuvuga ati ni umuvandimwe wa dubayi twibwire ku izina dubayi niye urumva ni his talent very talent eh ari talented bya talent yeah ahubwo n'akanimero k'ahubwo ndagashaka ntabwo ndetse ndayishaka eh, urumva rero <laughs> izina dubayi ryaturutse hehe ako ubundi mwabona mbere yuko utubwira dubayi ongera turi imbere kuri nta myaka ijana n'ubundi nta myaka ijana twinezererwa <laughs> eh, kuko si utaturirimba yese kuko harahiye eh. wayidukubitiye tugitangira none udukubitire nta myaka ijana ubundi nyuma tuba tugaruka dusobanura izina dubayi nta myaka ijana nta gikwe nta buradishawa abandi bararira ngo ubuzima burakomeye dusaziye mu mashuri kubera korona korona virusi n'ibitaraza bizaza abavandimwe yemwe n'abandi icyo cyorezo nta ndura ubusa no ku bwanwa yaraguye ntanduri ivugira ubusa yego we no ku bwanwa yaraguye yaraguye no ku bwanwa yaraguye umuntu witwa n'uwo hari inshuti yanjye yitwa n'uwo ndayisuhuje cyane ndabizi ko izareba kino kiganiro ubwo nyine no kumubona n'uwo yaraguye n'iki n'iki hanyuma nkurikije lirikisi yayo uravuga ngo nta myaka ijana nta gikwe ijambo ukomerezaho ni irihe ntanduru ivugira ubusa uh-uh, hari akandi menya n'umubare dutatu nta myaka ijana nta gikwe nta hari akandi nta burashawu bura burashawu burashawu ah. kongera ukavuga bakumve neza <laughs> ngo na ah, deja ubu ngubu nyine byose <laughs> ah, yari ushaka kumwepa akavuga nyine bakumve eh. neza nta myaka ijana nta gikwe nta nta burashawa hanyuma noneho tubwira izina dubayi noneho sasa ryaturutse turi turenda kugana ku musozi ntaribe eh, eh, buriya izina dubayi se ko izina dubayi ko ntakirikoresha ubundi twaryiyoye ariko ricano yawe naribonyeho eh, eh. imbere no kuri instagram man naragusitokinze ahubwo no kuri facebook no mu ijuru ribaye ah! <laughs> dubayi <laughs> niko handitse uburyo uzajya mu eh. ijuru ugiye kwinjira mu ijuru uzakoma bazavuga ngo dubayi ese hari umutipe ukunda kujyana abantu mu ijuru kuri youtube uramuzi janti uvuga ati uyu nguyu nta haragira abantu bajyana abandi mu ijuru ntabwo umuzi saba kuri youtube akujyana mu ijuru ukajyayo nigeze mbona mbibona ntago nzi uwo muntu ubikora ariko ariko nigeze mbibona yitwa janti igenda muzi nigeze mbibona mm. ariko ntabwo nzi umuntu ubikora ntabwo muzi rero eh. ariko nigeze eh, ndabibona kuko kuko yutube iropeni ku bantu bose <laughs> ibintu biriho eh? wabibonye ntago ntago ntago ntago ntago njajinga umuntu mhm. afite impamvu abikora yego ntago tugeze tuganira mhm. urumva rero aho ngaho ntabwo ngo nabibonye ne hari ibintu ureba ukabireba bikarangira ibintu byose ntabwo ari ngombwa gushyiraho komenti eh, hari ibintu ureba hmm. ukareba ibintu byaba ari byiza ukikomereza ugakomeza ukareba n'ibindi wagera no ku bindi nka ukongera ukabireba cyangwa se ntubirebe komenti hmm. eh, burya na komenti nyinshi komenti hmm. itubaka itubaka uwo muntu nta kibimaze komenti mvuga ngo itubaka ibivuze iki ntabwo ari ngombwa kubwira umuntu ngo kuraje buriya ntacyo wamubwira se ntabwo abikora neza buriya ntabwo ntabwo nzi icyo agamije icyo cya mbere ntabwo nzi papasi yiwe yego ese ntago nzi icyagamije ntago nzi icyo akeneye mm. niyo mpamvu nta kintu navuga eee eh, nta kintu wamubwira eh, kuko ntago nzi agamije iki mm. ya kuko ujya ujya urumva ufashe kuri kuri ugiye kuri yutube yanjye nziza tewosi dubayi mhm. iyo uhagiye mm. ukajya muri lejande mu byo nkora usanga ko ndirimba gospel mm. yego nibyo bintu bigomba kujya hariya kuri racya bigomba kujya dubayi wagezeyo ah, aho nagezeho ni henshi mhm. eh, ni henshi kuko ni henshi cyane mm. urebye ubu ngubu mba ni musanze nyine dubayi nyine ahantu nageze ni henshi dubayi nyine ho wagezeyo n'ahandi hatari aho ngaho na dubayi warahageze eh, ahandi wagiye hatari ariko ntabwo nageze muri dubayi y'izina dubayi izina uravuga dubayi dubayi dubayi muri arabiya sawudita yiteka eh, n'ahandi henshi warahageze eh. hameze ute tubwire duhe nk'ishusho y'ukuntu dubayi hameze gutanga ishusho rero yego dubayi hameze gute urumva nanjye ntabwo ndahagera burya ahantu mm. hose ahantu hose mm. ahantu hose ni hamwe hano mu rwanda ushobora gusanga hari ahantu hashyushye icyo ni kimwe hashyushye ushobora gusanga hari ahantu hakonje mhm. ushobora kugera ahantu ugera ahantu hamwe hari etaje hari nta etaje mm, hanyuma dubayi ukagera ahantu hari abantu ba burayi <laughs> ahandi bariye tubwire dubayi noneho ni kimwe tubwire dubayi noneho dubayi nta birenze byaho se urebye nta birenze mm. nta birenze ya kuko dubayi mm, dubayi dore abasani bagiye bakifotoza bagakoreraho indirimbo zigatwika ibintu bikagera icyo nicyo kirenze njye ntabwo nigeze mbikoreraho ibyo ngibyo niyo mpamvu ntabizi niyo mpamvu hatarenze se ntabwo harenze ku buryo utanahakorera indirimbo mvuga ko mm. ntabwo mvuga ko hatarenze mm. ariko ndahagereranya na hehe dubayi eh. basi se ni heza eh? ni heza basi ku maso eh. ibyiza biriyo ni ibihe ntabwo ibyiza urumva iyo amaso ubundi ikintu cya mbere kirya ku muntu ni amaso <laughs> amaso araryinika burara ariko amaso yawe ahareba ni hatoya ukurikije aho areba aho uhagaze kugira aho ubasha kugarukira wenda nk'ibyo wabonye byiza biba nyine wenda abantu ba hano mu rwanda tudasanzwe tumenyereye urebye urebye hmm. n'ubundi tuvuge niba umuntu agenda akajya ku nyanja ku nyanja akagenda akahagarara ku mazi inyanja iri dubayi yitwa ngo iki bo ibyo reka tube tubiretse mm. eh, kuko ah, hari navuga hari ikiganiro <laughs> hari interiviyu uh-huh. eh, hari n'igerageza yego <laughs> ndaza kumenya icyo urimo ni ibi kuko mm. twirinda turinda gutambikira yego tukirinda no kuvuga ikintu kiri butujyana donc ni ukuvuga impamvu nari mbikubajije ni ukugira ngo nyine dusangize n'ubundi bumenyi wenda waba ufite nk'umuntu twakira no mu kiganiro kuri Yero TV ah. twumve n'ubundi bumenyi nyine bw'ahantu waba uzi natwe tubamenye kuko abantu badukurikiye batazi Dubai nanjye ndimo tutazi Dubai ese to wose twatumiye ubu ngubu ntabwo yatubwira buriya rero yego ah, biba byiza cyane iyo twamamaje iby'iwacu kuruta uko njya kuvuga iby'ahandi bara ntabwo bigeze banyishyura ngo njye kubamamari kuko ibyo ni uko ngiye kubamamaza ngo musure aha n'aha dubayi nta kintu uri buhavugeho ahubwo nafashe umuvandimwe wanjye uri nk'aha mu rwanda ufite akantu keza nkakubwira nta uzajya aha ngaha n'ubunini nka dubayi ubwo dubayi nta kintu uri buhavugeho ntabwo uri bubatwikire ntabwo bakwishyuye ngo bamamare kuko ntabwo ahangaha dubayi dubayi ntabwo nta kintu banyishyuye cyo kwamamaza kubamamariza icyo ni kimwe sinzi rero impamvu najya kuhataka ndi kuhakumbuza abantu mhm. ndi kubabwira ngo bajyeyo ariko nta rero kuyihe mpamvu eh? hano mu rwanda hari ahantu henshi ho gutemberera nkaba ntanze umusanzu ku rwanda <laughs> ntabwo wababwira ibya dubayi twirirwa eh, rero njya kuvuga ngo dubayi ngo he tubyihorere uhakeneye azajyeyo ahareba <laughs> nta kintu bababwira nta makuru wabahereza warahiye neza neza eh? njya numva ukumva umuntu araje akubwiye ubutumwa ko yagiye ngo muri isiraheli i roma ibiki eh. mhm. ariko urumva rero ni iyihe mpamvu se ndaza kubikubwira waba uraye ndakubwira ibyiza bya dubayi mm. n'i kigali byakubabuze tikihagera mm. ibyo se birakumarira iki oke nta kibazo noneho hari hmm? akandi kabazo k'amatsiko ngize wenda ushobora gusanga n'abakobwa cyane cyane abenshi bashobora kukagira ah. buriya bose buvuze ko ari umuhungu nayo ngiye gukora ikosa mvuge ngo ni umusore ni umuhungu buriya w'imyaka ingahe eh, gerezaho ka mikoro kabisa urumva ntabwo mm. ndi umuhungu kompuritire mhm. ah, ndi kujya kwinjira muri iyo myaka yo kuba umuhungu eh, kuba umuhungu ubundi ah, hari imyaka mhm. ideterimina ukavuga ngo ahangaha noneho ukabona hari nk'abantu bo mu rungano hmm. bamaze kuba abasaza deja bubatse bagahita ukabona bameze nk'umusaza yego icyo gihe uba utangiye kuba umuhungu ariko igihe ukibona donko uracyafite bagenzi bawe mugendana hariya bigize n'abavuyemo bashatse ubona muracyakiyaringa hariya ubwo nta ribi n'inkweto umusore nta kibera bitwaye ntabwo uri bunkubita nta kibazo mm, umusore eh. w'imyaka ingahe sasa Eh, imyaka nka mirongo itatu n'umwe ba igiko kiri ryari cyangwa gahunda ya ntajya ikwirakomeje eh, buriya rero mm. <laughs> ah, <laughs> reka tubyite ubukwe ubukwe eh, mm. ubukwe mm. kuko ah, nabivuze neza iriya ntuza iriya purekohasi ya nta myaka ijana iriya ntabwo ari ntuza ntabwo ari amagambo yanjye navugaga ibiriho ntago ni ukuvuga ariko iyo umuntu avuze ngo igikwe mm. umuntu we gutya ugenda utarize ikinyarwanda cyangwa se wakibagiwe cyangwa mm. wakirengagije mm. ahita yumva’ ikindi kintu ariko igikwe buriya ngira ngo nyine aba yagitubuye ni isesengu ni ukuvuga hari ah. ibyo bita igoragoza aba yafashe mu kinyarwanda biriya bintu biremewe utubura ijambo ni ukuvuga uri gushaka uturema ibyo bita uturemajambo tw'inteko mhm. y'amazina y'ibiki y'amagambo eh. urase ufata ijambo nkafata ijambo nkavuga mhm. ni ubukwe igikwe agakwe udukwe ngahita mbona igice kidahinduka <laughs> urumva igice kidahinduka ubwo eh, ni urumva ni kwe ariko ubwo wabaye umwarimu w'ikinyarwanda mani ko nta nuko ibyo ibyo nize narabyumvaga cyane eh. Eh. nacyo warakizeho narakize kandi mbyumva rero iyo umuntu akoresha ririya jambo njye mm. nafashe ikintu kiremereye umuntu umuntu wa muntu ari bwumve muri bwa buhanga bwo gukompoza ibintu uri bukombe amajwi n'amagambo bikaryohera umuntu ubyumva nafashe ikintu kiri bukurure wa muntu mm. icyo kintu ntago nta kintu nigeze nsebya nta muntu nasebeje nafashe ikintu kiri bukurure wa muntu biba ari ibyo bibaye nuvuga ubuko biraba ari ibintu bisanzwe nuvuga igikwe kirahita kiremera noneho umuntu umuntu kimukubite mu matwi ahita aseka <laughs> ahita aseka yishime uzaba uko utanze eh, umusanzu rero akenshi bivuze igikwe ni ukwishima tu eh. Eh. ok rero ubwo ubukwe bwawe uduhishe tariki uduhishe igihe basi twateganya uravuze ngo ubukwe bwanjye mu by'ukuri wari kuvuga ubukwe bwanjye iyo nza kuba naje hano nzanye imvitasiyo eh, ariko ibyo bintu ntabyo twigeze tuvuga eh, naje hano naje hano nk'umuhanzi w'umutumirwa ugiye indirimbo harahiye iyo ngingo rero y'ubukwe eh. reka tubikore gutya noneho harahiye nyine n'ubundi ah. sinzi noneho n'iki wenda wabwira abantu wenda dusoza wenda ah. uraza no tugane ku musozi kubona n'iminota ya yindi baduhaye yageze eh. nibura turirimbira harahiye nibura turirimbira iyindi ndirimbo wenda ugira n'icyo ubwira nyine bari badukurikiye ubutumwa wabagenera n'ikindi wumva gisigaye ku eh. mutima nta kibazo icya mbere mm. icya mbere nkunda nshimira mu mutima iyo ntabonye uko nshimira umuntu ariko ndashimira abantu bakomeza kunsapotinga sapoti ni iyihe kumufasha kumufasha n'abandi bose bakoze ku zindi hari indirimbo amahoro hari uri umubyeyi yari imaze amezi yesu ni muhema eh, hari uri umubyeyi uri umubyeyi yari imaze nk'amezi abiri igiyeho niyo iriya yakurikiye ni indirimbo nziza cyane ku bantu ku bantu bakunda kuramya no guhimbaza ku bantu bafite imitima ibabaye ya ku muntu donko ku muntu ukeneye ibintu bimurema agatima uri umubyeyi mhm. amahoro eh, ku bantu bababaye bari hariya bababaye bihebye eh, hari hari indi hari hari indi ndirimbo nayo ihari nayo ishobora kubafata komera ishobora kubafasha cyane ni indirimbo buriya ni indirimbo ikoze neza mm. mu buryo muri komenti nagiye mbona Eh, ikoze neza donko yakitinze neza ku bintu byose nayo n'indirimbo ihari nziza so rero ikintu nkomeza kubasaba ni ugukomeza kunshigikira ah, kuko ya kuko iyo umuntu iyo ubonye ushigikiwe nawe bigutera imbaraga zo gukora no gukomeza murakoze ah. wenda ubu nasoza mvuga ngo uri umubyeyi mwiza uri umubyeyi utwizihira uri umubyeyi urengera abana be ukababara ingabi bakingira mu makuba tatawe mu ijuru mubyeyi udukunda urusumba umusenyi w'inyanja uri umubyeyi urengera abana be ukababera ingabi bakingira mu makuba duterwa isema no kubumbatirwa mu mababa yawe nziza tewosi murakoze cyane nziza tewosi ah. eh dubayi nari ngiye kuryongeraho imana imbabarire nziza tewosi dubayi kuri eh, yutube kuko biriho nibyo biriho yego ah. reka tugushimire cyane ko wakiriye ubutumwa bwacu hano kuri yero tv imana umugisha ndetse ikwagure mu byo urimo urakora byose mu muziki wawe wa gospel ewana abantu bafashwe indirimbo za harahiye bayirebe imana umugisha shawu shawu namwe kandi muhorane